hay algo que, siempre he querido desarrollar con mis alumnos, que es que trabajen ¿no? y desarrollen la curiosidad. Creo que esta actividad lo ha logrado. No es solo para los alumnos que llevaron a cabo el escapismo, sino que para nosotros como alumnos internos también nos, motivó a, buscar, a investigar sobre esto y, cómo podía ser atractivo para nosotros. El resultado que yo vi en los alumnos es que además de pasárselo bien, ¿no? que era uno también de los objetivos que, que queríamos lograr, ¿no? que disfrutaran en una actividad en la universidad, yo creo que también ellos se dieron cuenta de aspectos de comunicación, ¿no? de que quizás por estar hablando y no escucharse no conseguían resolver pistas, ¿no? o se despasaba o no se comunicaban bien con lo cual aprendieron cómo hay que escucharse, pues si quieres lograr salir de, la sala. Podemos dividir si quieres alguno que vaya haciendo alguna cosa. También vimos quién lleva un poco el liderazgo de la, actividad, eso se vio, se vio bastante, quienes tienen ese perfil más de liderazgo y otros que tienen el perfil más de, seguidores. Un punto positivo que también podemos destacar es cómo introdujimos ¿no? solo aspectos de competencias, sino también como contenido eh, teórico de asignaturas. De, Cuando pusimos pues bueno, un problema de fármacos o la circulación del corazón, también para ellos es saber hasta qué punto los conocimientos los siguen teniendo frescos o no. Como alumno eh, es una actividad muy atractiva y que motiva eh, el tener una recompensa, una pequeña competición entre los alumnos y el, saber cómo trabajar ¿no? con, el resto de los compañeros. ¿Tú crees, Marta, que esto se podría llevar a cabo por otros profesores ¿no? en otras asignaturas? Yo creo que innovar siempre ¿no? está como algo que, a lo que tenemos que dedicar cierto parte de nuestra actividad ¿no? y que aporta grandes beneficios. El escapismo es una de ellas y creo que bueno, hay que lanzarse, hay que, hay que ver también si encaja con la asignatura eh, y sobre todo pensar bien qué contenido quieres trabajar y cómo lo puedes llevar a cabo.